他们要给这只五百斤的鳄鱼拔牙，一个牙洞里竟然藏着九颗断牙。 鳄鱼的牙龈已经严重溃烂，然而在给鳄鱼进行紧急手术时，医生却发现了个更惊人的秘密。今天，兽医小帅受邀来到了动物园，准备给一头接近六百斤的鳄鱼拔牙。拔牙第一步就是把鳄鱼从水池中吸引出来。饲养员拿着母鸡在水池里疯狂吸引，鳄鱼很快就被吸引上岸。硕大的体型让人远远看着都有一丝畏惧。饲养员用木棍轻轻地安抚着鳄鱼。从鳄鱼张开的嘴巴可以看到，一个黑黑的牙洞已经明显溃烂，看来要马上接受治疗了。治疗前要先给鳄鱼打上镇定剂，以防鳄鱼突然伤人。 饲养员熟练地用绳子套住了鳄鱼的上颚，鳄鱼瞬间变得无比暴躁。毕竟是只五百多斤的鳄鱼，力量异常惊人。为了安全起见，饲养员又在鳄鱼身上套上了个绳子。然而这却把鳄鱼彻底惹怒，他直接使出了自己的绝招——死亡翻滚。结果绳子被越套越牢。为了防止鳄鱼被绳子套得太紧勒死，饲养员只好拿黑布挡住了他的视线。 之后，大家一拥而上，七八个大汉才勉强把这只鳄鱼控制住。小帅趁机赶紧给他注射了一枚镇定剂。五分钟过去后，镇定剂终于生效，鳄鱼一动不动，被拖上了担架。随后，他们撬开鳄鱼的嘴巴，塞进了一根木棍，安全得到了保障。小帅赶紧检查起了鳄鱼的状况。从表面上看，这并不是普通的蛀牙，因为里面出现了很多鳄鱼的断牙。因为鳄鱼一生要换五十多次牙，小帅判断这可能是长了智齿所导致，因为没有正常的生长空间，所以每次新牙都被顶到了一边。 渐渐的牙齿越来越多，鳄鱼的牙龈也是开始溃烂。小帅轻松的从牙洞里取出一块碎牙，不一会又用镊子取出一颗，随后一颗颗碎牙都被取出，牙齿一颗比一颗大，一共九颗。饲养员看到都震惊了，在这工作五年。 他还没见过这种情况，然而这并未结束。小帅发现鳄鱼嘴里竟然同时长了两颗新牙，为了保证牙齿的正常生长，小帅必须拔掉其中一颗。就这样，一个接近三厘米的牙齿被拔出，现在鳄鱼的牙洞只剩一颗了。很快它就会长出新牙。之后，小帅对着牙洞反复清洗和消毒，治疗成功结束。很快，鳄鱼清醒，没有牙疼的烦恼。鳄鱼变得温顺不少，它开心的爬进水池，随后来到了男朋友的怀抱。小帅震惊了，没想到搞到最后自己还要吃一嘴狗粮。